assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi barcha do'stlarimiz hamma sog'mi salomatmi bugungi yakshanba kunida barchangizni ko'rib turganimdan bag'oyat xursandman hamma yaxshi dam olyaptimi mana chorvoqlarda qor yog'ishni boshlabdi qish ham kirib kelyapti ha bir necha kunlardan buyon ijtimoiy tarmoqlarda menga tegishli bo'lgan menga tegishli bo'lgan bir qancha e, holatlar yuzasidan turli savollar e, holatlar kelib chiqyapti ana shu haqida bugun gaplashmoqchi edim o'zi nima bo'ldi qanday boshlandi qanday e, holatlar sodir bo'lgani to'g'risida Э, xullas 10 noyabr kuni э, soat 13lar atrofida abitlarda shu 12:55 dan men uni skrinlarini o'zimni kanalimga qo'yganman telegram kanalimga ham facebookga ham qo'yganman soat э, shu birlarga yaqin 12:55larda adashmasam aniqroq biz o'zimizni o'rtacha tuman kengashini kanali bor unda barcha deputatlar ulangan va har qanday deputatlarga tegishli bo'lgan e, holatlar yuzasidan yangiliklar qarorlar xullas hamma e, sessiya to'g'risidagi ma'lumotlar o'sha kanalga tashlanib turiladi keyin demak o'ninchi chislo kuni soat e, o'sha birlar atrofida e'lon bo'ldi ya'ni e, o'rta chirchiq xalq deputatlari o'rta chirchiq tuman kengashining kotibiyat mudiri e'lon yozdi u e'lonni ham e, e'tiboringizga havola qilib qo'yganman ana shu e'londa yozilishicha ertaga 11 noyabr kuni soat e, to'qqizu o'ttizda barchangiz hokimiyatga kelishingiz so'raladi ertaga sessiya bo'ladi hech kim kechikmay kelsin sessiya soat o'n nol nolda boshlanadi degan xabarni o'qidim o'qiganimdan keyin dur o'qiganimdan keyin menda shartli savol tug'ildi ya'ni e, nima uchun e, bir kun oldin sessiyaga e, e'lon berilyapti na u yerda tuman hokimini qarori yo'q na u yerda xabarnoma yo'q na u yerda o'sha kun tartibi yo'q aslida qonunni qonunan kamida ikki haftadan bir hafta muddatga qadar uzog'i bilan eng kamida yetti kun avval o'sha sessiya to'g'risida ham ma'lumotlar berilishi kerak edi xabarnoma berilishi kerak edi kun tartibi va boshqa boshqa xullas o'sha sessiyaga taalluqli bo'lgan barcha ma'lumotlar kiritilishi kerak va bu bilan barcha deputatlar e, o'qib tanishib va o'sha sessiya kuniga o'sha materiallarga tayyorlanib o'zlarida qanaqa savollar bo'lsa fuqarolardan aholimizdan murojaatlar bo'lsa o'shalar bo'yicha ishlab tayyorgarlik ko'rib kelish kerak edi keyin menda shartli savol tug'ildi nima uchun sessiya bir kun oldin aytilyapti nima uchun buni kun tartibi yo'q nima uchun qaror yo'q sessiyada nima masalalar ko'riladi men faqat qo'l ko'tarib o'tiradigan yo bo'lmasa faqat qarsak chalib o'tiradigan deputat bo'lishni xohlamayman kun tartibida nima masalalar nimaga tayyorlanib borishimiz kerak degan shartli savol tug'ildi va o'sha gruppani o'zida darhol yozdim lekin menga hech qanaqa javob bo'lmadi keyin shundan keyin yana birpasdan keyin yozdim Э, hurmatli kotibiyat mudiri siz o'zingizni e, vakolatingizni vazifangizni majburiyatingizni bilasizmi bundan e, muqaddam ham bir necha marta sizga murojaat qilib turli mutasaddilar to'g'risida ma'lumotni telefon raqamlarini o'sha manzillarini so'raganimda ham javob bermagansiz nima uchun e, siz o'zingizni vazifangizni kerakli darajada amalga oshirmayapsiz degan savolni berdim и e, va shundan keyin endi boshqa deputatlarimiz shu joyda endi men ularni ham ayblamayman boshqa deputatlarimiz shu joyda hammasi tushunarli tushunarli xo'p ho'p deyishyapti endi meni bu narsa masalan jahlimi chiqaryapti nima uchun masalan sessiyaga nimaga tayyorgarlik ko'rib borishimizni bilmasdan biz sessiyaga borishimiz kerak qatnashishimiz kerak yoki qo'l ko'tarib o'tirishimiz kerak borib keyin o'shandan keyin kotibiyat mudiri men bilaman o'zim vazifalarimni bilaman deb javob yozdida shu bilan yana hech narsa yozmadi keyin undan keyin hech qanaqa javob bo'lmagandan keyin men viloyat kotibiyat mudiriga e, aloqaga chiqishga majbur bo'ldim va viloyat kotibiyat mudiriga e, telegram kanaliga ham yozdim gruppa e, o'zlariga shaxsiyga va telefon ham qildim bizda ertaga shunaqa sessiya ekan nima masala ko'riladigan masalalar nima nimaga tayyorgarlik ko'rib borishimiz kerak sessiya o'tkazish tartibi qonunan umuman boshqachaku nima uchun biz qonunga amal qilmasligimiz kerak biz o'zimiz qonunni joylarda amalini e, o'sha e, etilishini e, talab qilishimiz kerak bo'lgan e, xalqni vakili bo'lib tursakda biz o'zimiz qonunlarga amal qilmasak bu qanaqa bo'ladi degan savollar bilan murojaat qildim e, viloyat kotibiyat mudiri otabek aka yo'q man bu holatni o'rganaman sizga aniqlik kiritib javobini aytaman dedilar keyin shundan keyin o'zlarini demak mutaxassislarini jo'natishibdi tumanga xullas bu holat o'rganilgan boshqa boshqa va menga e, kechki paytga уже u soat birda e'lon bo'lgan bo'lsa bir beshlar atrofida adashmasam e, telefon o'sha telegram kanalimga ham yozdilar ertaga hech qanaqa sessiya bo'lmaydi deb lekin bizni tumanimizdagi o'sha kotibiyat tomonidan sessiya bo'lmasligi yoki bo'lishi to'g'risida ham hech qanaqa xabar berilmadi o'sha paytda ham endi soat oltidan oshdi oltidan oshgandan keyin birdan e, tuman hokimining ya'ni kengash raisining e, kengash raisining qarori chiqib qoldi va u o'sha e, o'zimizni o'sha deputatlar gruppasiga tashlandi qaror o'ninchi oktyabr kuni chiqqan uni ham men barchani e'tiboriga havola etganman o'sha kun tartibidagi masalalar qo'yilgan men bundan bir necha marta avval bir necha marta murojaat qilishimga qaramasdan o'sha tumanimizda ikkita hududda amalga oshirilayotgan va oxiriga yetkazilmay qolgan o'sha o'lda jo'lda bo'lib qolib ketgan obod qishloq davlat dasturi to'g'risidagi muammoni ham aytganman va buni kun tartibiga kiritish kerakligi kim javobgar bo'lsa o'shalar kelib <clears throat> javob berish kerak ekanligi haqida aytganman lekin hech qanaqa murojaat э, qilganman hech qanaqa natija bo'lgani yo'q undan keyin э, mana hozir kuz qish mavsumiga kirib keldik hududlarimizda tinimsiz svet o'chish holatlari gaz o'chish holatlari svet o'chganda ham 15 soatlab bir sutkalab svet kelmayotgan holatlari bo'layotgani yuzasidan ham o'sha tumanimizdagi elektr energiyasi bo'yicha mutasaddi rahbarimizni gaz bo'yicha mutasaddi rahbarimizni avtoyo'l bo'yicha mutasaddi rahbarlarimizni ichimlik suvi bo'yicha mutasaddi rahbarlarimizni men sessiyada hisobotni berishini so'radim bir necha marta bir necha marta buni yozganman ham skrinlar ham qilib olganman qayta qayta murojaat qilyapman hech qanaqa natija yo'q hozir mana e, saylovdan avval bir bir yarim oycha avval bo'lgan e, ikki oyga yaqin avval bo'lgan sessiyadan keyin birorta sessiya bo'lgani yo'q hech qanaqa materiallarimiz amalga oshayotgani yo'q biz qayta qayta materiallar kiritaveramiz hech qanaqa natijasi yo'q bir qancha deputat so'rovlari chiqarganman o'sha elektrosetni stolbalar qo'yib berishi bo'yicha ham hududlardan tushgan murojaatlar bo'yicha ham avtoyo'l bo'yicha yo'llarni qilinmayotgani bo'yicha ham yo bo'lmasa obod qishloq bo'yicha ham hammasini qayta qayta tanqid qilyapman aytyapman deputat so'rovi chiqaryapman birortasiga hech qanaqa natija yo'q hech qanaqa natija yo'q o'rtachachiq tumani kengashi kotibiyati umuman ishlayotgani yo'q bu holat bo'yicha bir necha marta mana yil boshidan beri berib kelayotgan qancha deputat so'rovlarimizga javob bergani yo'q aslida qonunan o'n kundan oshsa jinoiy javobgarlikka o'sha javobgarlikka tortish masalalari bo'lgan hatto men sessiyada tuman prokuroriga ham aytganman mana shu mana shu mana shu deputat so'rovlarimizga natija bo'lmayapti hech qanaqa mm, bir javob ololmayapmiz bu aholidan kelayotgan murojaatlarni biz qanday hal qilishimiz kerak biz deputat so'rovi bilan chiqsakda hech qanaqa natija bo'lmasa unda deputatni nima keragi bor deb qayta qayta murojaat qilishimizga qaramasdan hech qanaqa natija yo'q men hatto o'sha yo'l bo'yicha murojaat qilayotgan aholini mana loyda yurganini yozda changda yurgan hammasini bilaman borib joylarga ko'rib rasmlarga olib uni tagiga ilovalar qilib aholidan tushgan murojaatlarni ilova qilib hatto viloyat avtoyo'lini boshlig'iga ham murojaat qilib deputat so'rovi chiqarganman lekin hech qanaqa natija yo'q javob yo'q o'sha deputat so'roviga tinimsiz mana shunaqa murojaatlarim orqasidan mana kuni kecha ham e, tumanimizdagi mtb xodimlari ya'ni maktabgacha ta'lim bo'limi bog'chada ishlayotgan xodimlarning oylik ish haqlari berilmagani bo'yicha bir qancha murojaatlar tushdi u murojaatni men ko'tarib chiqib nima uchun oylik ish haqi berilmayapti sana o'n ikkidan oshib ketdi o'n 11 birinchi sana kuni murojaat qilishdi menga oshib ketdi nima uchun o'zi arzimagan oylik oladi ular menga keyin oyliklari tushganini kecha skrinlar qilib tashlashdi arzimagan olti yuz ming yetti yuz ming sakkiz yuz ming to'qqiz yuz ming bir milliondan oshiq oylik olgan tushgan anaqani smsni ko'rganim yo'q xudo xayringlar bergurlar baraka topgurlar otni kallasiday oylikni olayotgan mutasaddilarimiz o'zi arzimagan mana shunchagina oylik oladigan xodimlarni oyligini vaqtida hisoblab berib qo'ysa nima bo'ladi shunda kredit olib qo'yganmiz to'lashimiz kerak deyapti kimlardir bola chaqasini boqish uchun mm, harakat qilayotgan o'sha pulga oylikka qarab o'tirgan aholimiz bor sizlar bemalol o'tirgan bo'lishinglar mumkin aholini soliqlarini hisobiga olayotgan daromadingizdan korrupsiya orqasidan olayotgan daromadingizdan tamagirligingizni orqasidan olayotgan yer olib yer sotib qilayotgan ishlaringiz orqasidan olayotgan pullaringiz hisobiga bemalol o'tirgan bo'lishingiz mumkin lekin arzimagan oylikka ishlayotgan aholini bu o'ylash kerakmi yo'qmi xullas mana shunaqa muammolarni qayta qayta ko'targanim uchun yoqmay qoldimmi men bilmayman Э, tuman mutasaddilariga men bilaman juda yam yaxshi bilaman anchadan buyon umuman yoqmay qo'yganman hatto meni telegram e, kanalim gruppamda yo bo'lmasa o'sha facebookda hokimiyat vakillarimi murojaat qilgan aholimi bo'lsa o'shani topib borib jazolash holatlarigacha bo'lyapti bir kun bitta mm, o'sha hokimiyatda ishlaydigan endi yaqinda kirgan ishga o'zi e, oilasidan ajrashgan ikki ikki nafar farzandi bor shu qizimiz e, kam ta'minlanganlarga berilgan o'sha uy joyi bo'yicha uy olgan u uy aslida o iyun oylarida iyul oylarida topshirilishi kerak bo'lgan ba'zi birlarini shartnomasida mayda topshirilishi kerak bo'lgan bugungi kungacha to'liq hamma ishlar amalga oshirilmagan uni o'sha to'rtinchi yuqori etajlariga suv hali yaxshi chiqib bormayapti childirab oqib turibdi remontlari oxirigacha yetkazilmagan u yerda gaz kanalizatsiya holatlari yaxshi ishlamayapti gaz yo'q holati issiqlik berilmagan hali shu bo'yicha murojaat qilgan menga men o'sha masalani borib o'rganib mutasaddilarga chiqarish jarayonida haligi hokimiyatda ishlaydigan qizimiz menga kommentariy yozib qo'yibdi opa haqiqatdan shunaqa bizni ham o'ylaydigan odam bor ekan deb e ishonmaysiz o'rta chirchiq tuman hokimiyati ishdan bo'shatib yuboribdi shu qizni haligi qizimiz yig'lab menga голосовойlar jo'natyapti telegramda opa men sizga shu ikki qatorgina narsa yozuvdim rahmat sizga deb meni ishdan bo'shatib yuborishdi haydab yuborishdi deb oxiri men uni o'rkadelga tuman hokimiga jo'natdim agar hozir hozir tezkorlik bilan joyiga qo'ymasangiz mana shu qizni o'sha menga yozgan bitta kommentariy uchun ishdan olish qonunda ko'rsatilgan bo'lsa marhamat menga ko'rsatib bering bu birinchidan agar qo'ymasangiz kerakli tartibda kerakli joylarga murojaat qilishga majbur bo'laman deganimdan keyin tumani deldi chaqirib yana ishga joyiga joylab qo'ydi e bu qanaqa nohaqlik bu e tuman hokimiyati yo tuman prokurori shunaqa katta vallomatmi bular xohlagan narsasini qiladi keyin ikki og'iz yozib qo'ygan kommentariyasi uchun kim ishdan olish mumkin qaysi qonunda ko'rsatilgan o'zi o'tgan yili sharmanda bo'lgandi bir bo'shatganda o'n sakkizta o'n to'qqizta odamni hokimiyatda ishdan bo'shatib yubordi hazilakam to'polonlar bo'lmagan o'sha paytda qancha odamlar murojaat qilgan menga qancha statyalar chiqib ketdi e <clears throat> hammasini aytishimiz shartmi mayli tumandagi muammo tumanni o'zida qolsin hal bo'lsin o'sha yerda hal qilaylik desang yo'q bular shu nohaqlikka qarshi kurashaveradi to'polon qilaveradi e ba'zida aytishadida menga nimaga janjal qilasiz qattiq gapirasiz to'polon qilasiz janjal qilasiz e xudo xayringlarni bergurlar baraka topgurlar yaxshi gapirganing bilan ish bitmaydi eshitmaydi seni hal bo'lmaydi o'sha ichki ishlar bilan ham jahongir bilan birga borib qilgan janjalimizgacha bo'lgan vaziyatda biz salkam bir soat tushuntirdik o'sha yerdagi ichki ishlar xodimiga hech qanaqa maskani bir bizga asos qilib ko'rsatmasdi maska asos emasdi u yerda oxirida xayollariga kelib qoldi deputatlar maska taqmagan deganga e to'qson besh va to'qson to'qqiz foiz o'sha yerdagi ichkarida bayramda o'tirgan kerak bo'lsa mutasaddilarimiz o'zlarida ham maska yo'q edi men borib shaxsan ko'rib keldim o'sha yerda turgan besh oltita bola ko'targan o'sha shu hokimiyatni atrofida turadigan kichkina bolachalar shu artistlarimizni ko'rgani kelishgan shulari kirgizmay olib o'tiribdi sahna sinib ketadi tushib ketadi sahna tushib ketsa bayram qilma sahna tushib ketadigan qurilish qildirma bo'lmasa birinchidan u bolalar sahnaga chiqmaydi ham atrofi ochiq bo'lsa bemalol bu oydala bo'lib yotibdi bemalol turib ko'rish mumkinmi o'sha yerda bizga shunday kelayotganimizda yo'l ochayotgandi ular men juda ham yaxshi tanib o'tirdi yo'l ochayotgandi lekin men ana shu atrofda turgan aholini ana shu o'sha joyda turgan bolalarni ko'zim qiymadi men o'zim menga bayram kerak emas menga meni usiz ham bayramlarga chaqirmaydi bemalol menga ular men bayramga ko'zim uchib turgan joyi yo'q lekin o'sha yerdagi bolalarni ko'rgisi kelyapti o'zimiz ham bola bo'lganmiz o'zimiz ham mahallada to'y bo'lsa borib birpas ko'rib kelardik va u artistini ham ko'rmaslik bu kelinni ko'rsak yo boshqa bir artistini ko'rsak bir nimasidir yoqqan bo'lsa kerakda o'sha paytda e vijdonni yutib yutvormanglar xudo xayringlar bergurlar endi qarang mana bu taqdimnoma men sizga bundan avval ham e, o'sha telegram kanalimda ham facebookda ham qo'yganman mana bu mana prokurorimizni taqdimnomasi mana ikkinchi e, varog'i men hech kimdan yashiradigan joyim yo'q Allohdan yashirmaganimni bandasidan ham yashirmayman, bemalol aytishim mumkin. Mana qarang, mana bu joyga e'tibor bering. Yozilayotgan vaqti 9 9-noyabrda. Qabul qilib olingani 10-noyabrda. Mana Mana bu yerda turibdi 10-chi. Mana bu yerda ham, orqasida ham mana 10-chida qabul qilib oldik, deyapti. Kengash. Mana. 10-chi qarang, taqdimnoma 9 da berilib, 9 da yozilgan. o'ninchida kengashga kelgan o'ninchida обедda soat birda bizga o'n birinchida sessiya bo'lishini aytyapti agar men o'sha yerda o'zimni haq huquqimni qonuniy talab qilmaganimda o'n birinchi sana kuni ertalab soat o'nda meni deputatlikdan yechib yuborardi bular hech qanaqa asosni menga ko'rsatmay hech qanaqa bir e, taqdimnomani ko'rsatmay na doimiy komissiyaga qo'ymay na meni ogohlantirmay o'sha o'ttizta hozir yigirma yettita qolgan deputat chaqiradi hammaga tomdan tarasha tushganday qilib o'qiydi lekin men eshitishim bo'yicha bundan muqaddam tuman hokimi o'sha deputatlarni chaqirib gaplashganmish ba'zilari bilan lekin mana shu e, o'sha kechagi to'polon bo'lgan Э, keyingi doimiy komissiyaning yig'ilishi doimiy komissiya raisiga men bir kun avval murojaat qildim sizga birorta bir taqdimnoma yoki biror e, xat hujjat keldimi desam yo'q kelgani yo'q hech narsadan xabarim yo'q dedi menga bir soat oldin doimiy komissiya bo'lishini undan keyin e, hokimni qarori chiqib o'n birinchi sana kuni meni yechib yubormoqchi bo'lgan paytlarida men boya to'polon qilganimdan keyin e, birdan to'xtatib ular xayoliga hokimni qarorini chiqarish kelib qolgan o'ninchi sanada qabul qilingan taqdimnomaga 10 sana kuni tuman hokimini qarorini chiqaryaptida feruzani daxlsizligini yechib yuboramiz deyapti keyin men nima uchun bu doimiy komissiyaga kiritilmaydi agar ular prokuratura haq bo'lsa doimiy komissiyadagi deputatlarimiz ko'rib chiqish kerak va unga o'zlarini xulosasini berish kerak yo to'g'ri vajlar ko'rsatilgan deb yoki rad javobini berish kerak lekin yo'q bular doimiy komissiyaga qo'ymayaptida to'g'ridan to'g'ri sessiyaga qo'yib hech kimni xabardor qilmasdan hatto menga ham xabar bermasdan yashirib shunaqa qilyapti endi men boyagi hokimni qarorini o'ninchi sana kuni kechki payt ko'rganimdan keyin men taqdimnoma so'rashga majbur bo'ldim ya'ni o'sha e, kengashni kotibiyat mudiridan so'radim yo'q opa biz ertaga doimiy komissiya yig'ilishi e, ertaga ko'rsatamiz ertaga ko'rsatamiz yo'q nima uchun hozir ko'rsatmayapsan ber menga tashlab yubor yo rasmga olib tashlab skrin qilib tashlab deyapman yo'q yo'q ertaga kelganingizda ko'rasiz ertaga ertaga soat nechida o'zimiz aytamiz endi nimani yashiryapsan ayt hozir ertaga meni chaqirib doimiy komissiyada meni masalamni ko'rmoqchi ekansanda na menga taqdimnomani bermaysan na vaqtini aytmaysan xullas kalom soat 3 da bo'ladigan doimiy komissiya yig'ilishiga men meni soat 1:45larda aytyapti bu birovni chaqirib qo'ymasin bu kim bir kimnidir ogohlantirib qo'ymasin o'zi kelsin shunday biz bir e, chorasini ko'raylikda sessiyaga kiritib yuboraylik deb shundan keyin men bordim haqiqatdan o'zimizni e, o'sha deputatlar blogerlar eng faol blogerlar deputatlar gruppamiz bor ana shu gruppaga tashladim mana shunaqa holat bo'lyapti mana mana bunaqa e, tuman hokimini qarori bor ekan deb tashladim va u yerdagi e, do'stlarimiz e, ulgurganlari o'sha bir soat ichida ulgurganlari uch to'rt nafarlari ya'ni o'sha blogerlar jurnalistlar men bilan qo'shilib o'sha hokimiyatga borishdi buni ham sal kechki borganlarini hokimiyatni hokim o'rinbosari o'rk отдели помощники tashqarida turib kirgizmayapti yig'ilishga mayli borlari ham yetadi bizga qolganlar bo'lsa yopiq bo'lsin yopiq bo'lsin yo nima uchun yopiq bo'ladi meni yashiradigan hech kimdan narsam yo'q bemalol ochiq bo'laversin dedim doimiy komissiyani raisiga bo'lsa doimiy komissiyani raisiga bo'lsa o'sha e, kotibiyat mudiri tayyorlab beribdi doimiy komissiyani ham haligi nima deydi qonunlarimizga tufurib qo'ygan holda ishini o'zi olib borishiga yo'l qo'ymayapti ya'ni hokimiyat va kotibiyat men nima uchun hokimlarni <clears throat> kengash raisi bo'lishiga qarshiman chunki mana bir necha marta murojaat qilishimizga qaramasdan mutasaddilarni bizga hisobot berishini oldini to'syapti nima uchun mana prezidentimiz aytyaptilar davlat rahbari aytyapti hisobot beradi har oyda hisobot beradi kerak bo'lsa kecha inauguratsiya murojaatlarida ham aytdilar shu haqida hisobot beradi har bir deputatga u xalq vakili xalqqa hisobot beradi har bir rahbar deyilyapti lekin mana salkam uch oy bo'lyapti hech qanaqa sessiya bo'lgani yo'q lekin feruzani olib tashlashga kelganda darrov sessiya qilib bir kunda bir kunda bular tezkor ishlashini qarang bunaqa paytda qonunlarimiz juda tez ishlab ketadi noto'g'ri qonunlarimiz ya'ni o'sha hokimni u prokurorni o'zini shaxsiy qonunlari tez ishlab ketadi darrov bugun prokurordan taqdimnoma kelyaptida bugun hokim men to'polon qilgandan keyin qarorni beryaptida ertasi kuni ertalab soat o'nda meni deputatlikdan kechib yuborish kerak ekan yana nima uchun qarang nima uchun bu yerda yozilganda deputat o'sha e, feruza babashova agrobank to'g'risidagi o'sha holat bo'yicha e, qiyomov muhiddin ya'ni e, avvallari toshkent viloyati prokurori bo'lgan hozir agrobankni boshqaruv boshlig'i ekan boshqarma boshlig'i ekan e, o'sha agrobank to'g'risida yozda menga murojaat bo'lgandi ya'ni e, hozir ham shu holat bor mana kecha deputatlar ichida o'tirgan opa ham maktab rahbari u ham aytyapti umrbod shunaqa bo'lgan xalq bankida bunaqa narsa yo'q lekin agrobankda shu narsa bor deyapti xullas kalom agrobank bo'yicha ya'ni oyliklari kech tushgan va oyliklarini narxlashtirish jarayonida bir foiz ya'ni o'zlarini nima e, e, mijozlaridan bir foiz e, ustama ushlab qolish masalasi bo'yicha murojaat qilishgan ya'ni o'sha ikki million o'zi отпускной pulim tushdi shuni narxlashtirish jarayonida yigirma ming olib qoldi men o'sha yigirma mingga bir litr yog' olardim degan murojaat bo'lgan menga va men o'sha murojaat bo'yicha agrobank mutasaddilari shuni yo kamaytirishni yoki o'zingizni mijozingizga yo'q qilishni iloji yo'qmi deb murojaat qilganman o'sha yerda o'sha avvalgi viloyat prokurori bo'lgan qiyomi muhiddin aka lekin u ijtimoiy tarmoqlarda qiyomi muhiddin emas o'zini tanishtirgani yo'q menga men viloyat prokurori bo'lganman hozirda o'sha agrobankda ishlayapman deb aytganlari yo'q menga yozyaptilar seni na deputat sifatida na fuqaro sifatida bu haqida gapirishga haqqing yo'q yana boshqa boshqa boshqa gaplar xullas keyin men qarasam qonunlar ro'kach qilib yozgan ekanlar keyin men uni oldimda u telegram kanalda bo'lmagan lekin taqdimnomada aytilyapti telegram kanalida bo'lgan deb yana taqdimnomaning bir qiziqarli tarafi 41-chi e, jinoyat kodeksining 41 moddasini qo'yibdi ekan men menga <coughs> ham e, bir joyda jinoyat kodeksining 41 birinchi moddasi deyapti bir joyda ma'muriy kodeksning 41 birinchi moddasi deyilyapti avvalambor mana bu taqdimnomani to'g'ri yozishni o'rganinglar hurmatli prokuratura xodimlari hurmatli o'rta chirchiq tumani prokuraturasidagi xodimlar to'g'ri yozishni o'rganing taqdimnomani keyin deputatlik daxlsizligi qayerda qoldi u ma'muriy javobgarlikka men hozir xalqni muammosini o'sha bir foizlik agrobankdan olinayotgan kredit haqida gapirib men javobgarlikka tortilib deputatlikdan yechilib ketishim kerak ekan xalqni muammosini aytganim uchun javobgarlikka tortilib yechilib ketishim kerak ekan agar menga men xalqni muammosini aytganim uchun ma'muriy javobgarlik bo'lib menga meni yechib yuboradigan bo'lsa meni daxlsizligim meni deputatligim qayerda qoldi men jinoyat qilmagan bo'lsam odam o'ldirmagan bo'lsam yo bir o'ta xavfli bir jinoyat mm, alomatlari bo'lmasa menda nima uchun meni deputatlikdan yetish kerak Nima uchun bu holat masalan iyul oyida bo'lgan bo'lsa, nega endi saylov o'tishini kutdingiz? Saylovdan keyin beryapsiz? Nega o'sha paytda bermadingiz? Nega asoslab bermadingiz? Qani Telegram kanalimda, Telegram gruppamda shu narsa bo'lsa topib beringda meni javobgar qiling. keyin u tuman prokurorini tuman hokimini hududlari rosa obod bo'lib jannat makon bo'lib ketdimi boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi yoki o'rta chirchiqda birorta jinoyatchi qolmay ketdimi yo sizni hududingiz yashnab yayrab ketdimi mana kecha ham uy masalasi bo'yicha televideniyega borganimda prokurorni hududida o'sha nima uchun o'sha ishlar bilan shug'ullanmaysiz o'zini uyidan o'zini haydab chiqarib yuborgan ayol qizi bilan yig'lab turibdi nega o'sha ishlar bilan shug'ullanmaysiz men xalqqa dardini aytsam menga mumkin emas na fuqaro sifatida na deputat sifatida umuman aralashmasen qilmasen gapirmasen endi ellik martalab chaqirishdi ishonasizmi chaqirishdi barmoqlarimni ham sindirgan kerak bo'lsa men kerakli joyda isbotlab beraman buni yo uni aytma buni aytma buni gapirma buni qilma hamma soqov bo'lishi kerak kar bo'lishi kerak ko'r bo'lishi kerak men ba'zida o'ylab qolamanda men men bilan bular bitta jamiyatda bitta zamonda yashayapmizmi yoki men boshqa davrda yashayapmanmi deb men avval o'qituvchi bo'lganman men avval maktab rahbari bo'lganman men avval xalq ta'limida ishlagan men avval mtb mudiri bo'lganman men u paytda bu darajada aholini qiyin yashayotganini ko'rmagan ekanman hozir men deputat bo'lgandan keyin tinimsiz murojaatlarda ezilib ketaman o'zim ham uyqum kelmaydi kechqurun ezilib ketaman bir bir sutkada ikki soat uch soat uxlayman Men hali bir tiyin oylik olmayman deputatligimga. Bir tiyin oylik olmayman. Birorta borgan murojaatimdan bir tiyin pul so'ramaganman. Xohlagan odamingizdan so'rang. Yaqinda mana yaqinda kuni kecha yaqinda O'rta Saroy hududida o'sha dala hovlida yashayotgan, muzlab yotgan xonada yashayotgan yosh bolali nogironlari bor muammosini ko'tarib to'polonni chiqarib, mana ikki xonali uy oldirtirib berdik. Men bilan deputat Jahongir To'laganov men buni birortasini chiqarmayman maqtanish xohlamayman men o'zim ko'rsatish xohlamayman to'qqizinchi mayda uyiga bordim bitta to'qson sakkiz yoshli otaxonni uyiga to'qqizinchi mayda tabriklagan bitta kallasga olib ber bolam olib berdik men ko'rsatganim yo'q bular men yaxshi narsalar ko'rsatish xohlamayman chunki yaxshi narsa o'zimizniki mayli pozitiv ham narsa bo'lishi kerak lekin yaxshi narsa o'zimizniki men bu bilan maqtanish xohlamayman o'sha murojaatlarni ham nima uchun gapiramiz nima uchun chiqaramiz qon qonimizdan jon jonimizdan o'tib ketgani uchun chiqaramiz o'ynab kulib xursandchiligimizdan chiqarmaymiz yeb institutni tugatganimdan deputat bo'lgunimga qadar xalq ta'limida ishlaganman necha yil o'qituvchi bo'ldim direktor bo'ldim psixolog bo'ldim direktor bo'ldim zavrani bo'ldim maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri bo'ldim ey ishonasizmi shu mutasaddilar meni yomon ko'rganidan hatto 1 oktyabr bayramga tarixda birinchi marta men aytmadim ye mayli men u bayramga ko'zim uchayotgani yo'q men bir kosa ovqatim hamma joyda topib sotib olib yeyishga kuchim yetadi men hali xarob bo'lib o'lganim yo'q lekin ular hozir mendan o'zlariga dushman yasab olgan nima uchun bilasizmi nima uchunligini bilasizmi ana shu xalqqa xizmat qilayotganim uchun o'sha ularni kamchiligini aytib turganim uchun ularni kamchiligini hech kim aytmaslik kerak hamma tashkilot yonini oladi bilasizmi hamma tashkilot yonini oladi ular tumanda qancha joyda o'zlashtirib olgan qancha joylarni sotib yuborgan eski xlab zavodni boshqa boshqa shtatlar qilib olgan dachalar qilib olgan o'zlariga tashmoriy bo'ylarida tekshirsin nima uchun prokuratura mana shu narsalar bilan shug'ullanmaydi fermerlik qilib olgan hokimiyatda birorta odam yo'q fermerligi yo'q bo'lgan bilasizmi birorta odam yo'q birinchi ular paxtasi teriladi birinchi ular g'allasi o'riladi birinchi ular ishi bitadi undan keyin qolgan bechora fermerni tadbirkor ishi bitadi avval birinchi ularniki bitadi shipalar qurmagan. borib ko'ring men ko'rsataman sizga nimani hisobiga qurib oldi o'shani oyligini hisobigami men deputat bo'lganimdan beri bitta ko'ylak olishga pulim yo'q meni chunki xalqim murojaatidan ortmayapman uy quratganim moshina olayotganim yo'q men deputat bo'lganimdan beri ungacha nima bo'lgan bo'lsa hamma narsam ungacha bo'lgan meni ishlaganman tadbirkor e, oddiy bog'cha o'zimni uyimni qishloqdagi yigirma yetti sotlik joydagi uyimni bog'cha qilib berdim qishloq bog'chasi o'shanga ham bitta bitim ololmay to'rt yil yurdim to'rt yil to'rt yil noinsoflar to'rt yil e bir tiyin kredit olmasam bir tiyin davlatdan pul so'ramasam hech kimga tamagirlik qilmasam hech kimga korrupsiya qilmasam vijdonlaring bormi senlarni endi bo'lsa bitta anaqa litsenziya bermay o'tiribsizlar qani prezident qarorlari ijrosi <coughs> yana menga tinimsiz bo'xtonlar mana kuni kecha masalan o'zimizni hududda pardayeva gulnora degan bitta ayol bor o'tgan yili murojaat qiling menga murojaat qilmagan men o'tgan yili viloyat hokimiyatida ishlab yurgan paytimda axborot xizmatida eshikni yoping iltimos axborot xizmatida ishlab yurgan paytimda axborot xizmati viloyat axborot xizmatini rahbari aytdi o'rta chirchiqda dedi bitta juda katta murojaat bor shu bilan opa shug'ullanish kerak kechayam dedi borgandik dedi tuman hokimini ayollar yig'ilib juda yomon ahvolga soldi juda yomon bo'lib ketdi dedi keyin men aytdim nega unaqa bo'lyapti desam ye boraylik joyida siz o'sha hududda deputatsizku o'rganamiz siz ham shu ayollar bilan bir gaplashib ko'ring dedi mayli ho'p dedimda bordim birga <clears throat> E, borsam haqiqatdan ham o'sha e, parday va gulnora degan asosiy e, murojaatchi yo'q ekan uyda telefon ham qildik yo'q ekan boshqa joyga ketgan ekan kelmadilar lekin mahalladagi ayollar shunaqa baqir chaqir to'polon qilyapti gaz yo'q yo'llarimiz asfalt emas yana kamiga yo'lga chiqadigan bir oraliqdagi yo'l bor ekan o'shani ham fermerga berib yuborgan qarang mana bunaqa mana bunaqa to'polon yana ariqni arig'imizni yopib qo'ydi ariq ochtirtirmayapti mana shu yerdan suv kerak edi bizga suvni bermayapti endi shunaqa to'polon u yerda biz hokim o'rinbosarlarini chaqirdik E, obodonlashtirish bo'limini chaqirdik texnikalari bilan keldi hokimni qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosarlarni chaqirdik ariqlarni kovlatib berdik fermer bilan gaplashdik o'sha yo'lni yopib qo'ygan bu hamma bir qarich yerga ketadi boshqa qiladi ochma qilma shu xalqni anaqasini duosini ol olma deb hazilak qorong'ilar bo'lib ketdi meni rasmi ham bor viloyat hokimiyatida uni videosi ham bor xullas o'sha shu holatdan keyin o'sha ayol meni tanidi ko'rdi lekin men u hududda deputat emasman men o'rta chirchiq deputatman lekin meni hududim boshqa hudud men o'sha hududga bordim endi o'sha ayolni menga qarshi qo'yibdi bular hali meni kanalimga yozib kim bu ekan bu deyman hali meni gruppamda yozyapti telegram gruppamda sen nima qilib qo'yibsan e siz opa juda yaxshi bilasiz men nima qilib qo'yganimni aynan sizni hududingiz uchun yuz million pul ajrattirib berdik gazingizga yo'llaringizni qildirib berdik sizni o'sha fermer bilan gaplashib hamma o'sha hokimiyatdagilar bilan gaplashib yomon ko'rinib qorong'igacha turdim o'sha yerda esingizdan chiqib qolgan bo'lsa yana kamiga deputat jahongir to'laganovni telefonini olib nima uchun uni yonida yuribsan sen nimaga kelasan o'rta chiq siz belgilamaysiz o'rta chiq bu hokim bilan o'sha mutasaddilari o'yini bu hozir shunaqa odat chiqib qolganku birov bir narsa desa darrov haligi bir besh oltita bir lo'li shalaqali bozorchilarni jo'natadi oldiga lo'li qilib ularni obro'sizlantirish uchun endi bo'lsa boya ko'rdim anaqada facebookda birov e, ismi nima ekan sherzod aliyev degan e marhamat men sizga telefon raqamimni yozib qo'ydim yana bir karra aytaman to'qsonlik to'qqiz yuz sakson sakkiz sakson sakkiz yetmish besh meni telefon raqamim mart bo'lsangiz keling men hech kimdan xudodan yashirmagan bandasidan yashirmayman hech kimdan tilim qisiq joyi yo'q men deputat bo'lgan birinchi kunimda bir tiyin oylik olmasam ham qo'limdan kelgancha xudoni bergan kuni e odamlar ishga borganda borib kelaman murojaatlarga bilasizmi bir tiyin bir insondan olmaganman qancha odam muammosini hal qilishga yordam bergan bo'lsa men buni minnat qilmoqchi emasman men buni aytyapman ma'lumot uchun bilmasangiz bilib oling men kechqurun ishdan keyin kim bilan o'tiraman qanaqa qilib o'tiraman qaysi o'rtog'im bilan o'tiraman meni rasmimni bitta yurist o'rtog'im bor dugonam notariusda ishlaydigan muhay opa degan dugonam opam o'sha opani oldiga boraman men pedagogman men qonunshunos emasman men qonunni o'rganyapman hozir o'sha opani oldiga borib mana bu holatda nima qilish kerak mana bu holatda nima qilish kerak qay tartibda murojaat qilish kerak so'rab maslahatlashdi o'tirgan joyimda rasmga olibdida bu kechqurun bayram qilib yuradi kayf qiladi u qilib e seni nima ishing bor meni ishdan keyin nima ish qilishim bilan meni xudoga ming qatlashga boshimda yerim bor otam bor meni senlar ishing bo'lmasin erkak boshing bilan uyalmaysanmi shunaqa gaplar yozishga men haqimda mardmisan kel ayt o'zimga yuzimga deputat ham odam u farishta emas men farishta emasman men oppoqo emasman meni qanotlarim yo'q men odamman men men tirik jonman men odamman men onaman men ayolman men bitta uy bekasiman deputat bo'lishimdan qat'iy nazar vijdoningga qarab gapiray erkak kel gaping bo'lsa oldimga mana telefon raqamimni berdim kel mardmisan kel o'zim bilan gaplash vijdoning bormi senlari birovga tuhmat qilish bo'lsa ta'zib qilish bo'lsa qoyilatasanlar hamma qonuniy ishlasa hech kim uni rad qilmaydi hech kim yomon ko'rmaydi vijdonni olti ham toza bo'ladi inson menga u mutasaddilari qilib turgan tuhmati tazig'i yetarli sizlarga ortiqcha sal qoldi men oltinchi etajdan o'zimni tashlab yuborishimga mana shular tazyiqidan tuhmatidan bo'xtondan to'yib ketganimga tinch qo'yinglar meni tinch qo'yinglar hammangiz sog' bo'ling salomat bo'ling uzr so'rayman kimnidir e, men vijdonsiz rahbarlardan uzr so'ramayman men uzr so'rashim kerak deb o'ylamayman ular u olloh oldida ham vijdonni oldida ham xalq oldida ham javobini beradi hali hech kim quruq qolmaydi hech kim hamma o'sha ikki metr joyga yigirma metr chit bilan ketadi agar oldingizda o'sha mol dunyo yiqqaningizni yeganingizni olib ketsangiz marhamat qoyil qolib ketsin hamma kimni kommentariyasini o'qolmagan bo'lsam uzr sog' bo'ling salomat bo'ling sizlarni yaxshi ko'ramiz shu vatanni yaxshi ko'raman men shu xalqni yaxshi ko'raman tinch bo'ling sog' bo'ling